余裕を持って見られるのは後から続くチームはすごいチームが続いています 次からは一般審査になりますどこのチームに服の髪が落ちるか楽しみですよね私たちも後ろでじっくりと見させていただきますでは大勢のお客様に 剛さん雅組の皆さんでした参加してくれたランランルーなどの皆さんもありがとうございましたエビとかひよことかのコスプレがめちゃめちゃ可愛かったですね